original. Y esta es la nueva que se va a poner en aluminio. Mucho, mucho más liviana la eh, entiendo que pesa como 7 onzas. Así que vamos